тұмау ол ә, сезондық ауру осы осы кезде басталып су, күн суығанда басталып әртүрлі эпидемиялық жағдай болады ә, сондықтан биыл аса не жоқ әлі ә, басталған жоқ Э, сезон ол сол қаңтардың басында сол кезде басталады ол енді сақтану үшін адам уақытында тамақтанып уақытында демалып ә, э, енді организм сонда шаршатпай әлсіретпей өзін өзі сақтап жүру керек э, осы кезде құнарлы тамақ ішу керек витаминдар әртүрлі алып күніне ішіп жүру керек мезгілінде ұйықтап мезгілінде тамақтанып тұрса әрине нетіп кетеді ол, вирус ол кісіге жұқпайды жұқса да жеңіл түрде ауырады и екінші мәселе сондай ауырған э, адамдардың жанына сонша жақындамай э, өзі кішкене ауырып жүр сөйлей, сондай түшкірген э, жөтелген адамдар болса ол маска киіп жүру керек чтобы ары қарай вирус таралып кетпеу үшін неге десеңіз бұл тұмау өте жұқпалы ауру өте жұқпалы неге десеңіз ол ауа тамшы арқылы арқылы э, нетеді тарайды да сондықтан жөтелген түшкірген адамдар қолын басып аузын мұрын или орамалмен нетіп солай ә, сақтанып жүру керек ондай адамдардан ең көп тараған түрі осы үш а б ц э, нелер тұмау ең ең тиімді сақтану ол конечно не ә, вакцина алу тұмауға қарсы вакцина э, осындай кезде э, октябрь ноябрьде салынады октябрь э, особенно сол вакцинаны алып жүрсе ол вакцинаның әсері где то бес алты айға жетеді и сол сол мезгіл сезон осы бес алты айда кетеді тұмаумен ондай осындай жас ауырады деген не жоқ статистика оған әр әртүрлі жастар ауыра береді бала да ауырады жасөспірім де үлкен ересек кісілер де ауырады ол анау иммундық жағдайына байланысты өз адам әр адамның сондықтан иммунитетті қашан да жақсы ұстап жүрсе соншалықты ауру тұмаумен ауырмайды тұмау өзінің немен асқынған түрімен қауіпті сол тұмаумен ауырды ма сол күндері жатып емделіп үйде болса адам ары қарай ол нетпейді дамымайды а если сонымен жүре берсе э, біріншіден ол анау қауіпті өзін қоршаған ортасына екіншіден өзіне қауіп неге десеңіз ол асқынып кетеді асқынған түрі там бронхит болсын өкпенің қабыну пневмония мынау синуситтер гаймориттер сол, солар э, ары қарай э, не болады асқынып кетуі мүмкін тоңған суықта көп жүріп тоңған адамдар э, әлсірейді әлсіреген адамға қандай вирус болсын бактерия болсын э, нетсе э, келсе ауырады сол адам сондықтан жаңа айттым ғой көп шаршамай әлсіремей жүру керек суыққа тоңбау керек иммунитеті иммунитет төмен адамдар именно соларға үй жағдайында да аурудың жеңіл түрімен үй жағдайында емдейміз Он э, енді витамин с көп э, әлгі не ішу сұйықтық ішу э, витамин с көп не бар морс варенье соларды ішіп ауызды мұрынды тұзды сумен шайып витаминдер ішіп нені көп сұйықтық ішіп жатса үйді нетіп әлгі тазалап ауасын сол бір екі күнде мүмкін жақсы адам жақсарып кетеді себебі ол ә, біріншіден тұмаудың ә, интоксикация дейді ғой төмендетеді да и анау ағзаны ә, тазалайды вирустардан неден бактериялардан тазалайды и зат алмасуын ә, тездетеді сондықтан көп сұйықтық ішу керек көп сұйықтық чтобы организмнен вирус бактерияны тез нету үшін кетіру үшін сондай ып ыстық ішпеу керек бәрі сондай жылы күйде осы үйдің комнатаның температурасы қандай, қандай болса сондай көп ішу керек тұмау кезінде сол көбірек э, сұйықтық ішу керек үйде болу керек жату керек неге десеңіз организмді опять жағы э, шаршатпау керек әлсіретпеу етпеу керек уақытында тамақ ішу керек уақытында ұйықтап сосын анау э, индуктор интерферона дейді тұмаудың дәрілерін ішіп үйде болу керек ә, дәрігердің ә, несінсіз айтуысыз антибиотиктер ішпеу керек неге десеңіз ол вирус антибиотик оған нетпей әсер етпейді тек қана өзіңіздің организмді э, улайсыз ол жай ішкен антибиотикпен